kale katubere nga tugendako mu ggwanga erimanyiddwa ngaerya usa twogera ku united states of america wana wasinza okubeera ngaoliza emukwano eh, tugamba nti nowebale nnyo webalire ddala kati mu ggwanga erya america omulungi ataddeko enkulu z'amagezi namukadde yatwala donald john trump mu mbuga z'amateeka ng'amuvunaana okumukaka omukwano myaka egyekyenda eyo agudde mu bintu kooti eragidde namukadde ono aliirirwe obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi namukadono namukutegeezako gye buvuddeko amannya ge bamuyita jean caro ku ssaawa eno namukadono ali myaka 79 egy'obukulu infact mu decemba namukadono yagenze mu kooti nga ga ntino kye trump kyankwata mu decemb <laughs> mu decemba agenda kuweza emyaka 8 kuba muakafaananyi omukadde myaka 79 yegolode bwantogo kubanga obwemulibofe ennyingo nage ekyajjeryo lyankwata ekyajjeryo lyankwata omukadde ono miaka 79 egy'obukulu nga mu december agenda kwona emyaka ekinana yagula ku donald john trump omusango mu kooti etula e manhattan mu new york mu ggwanga erya amerika ng'agamba nti nessajja eryo lyankako omukwano ate ne litakoma okwo ne litattana n'erinnya lyange mpozi okujjukisako akatono gweayinza okuba nga tokyabijjukira kankujjukizeeko katono ku musango guno tusobole okuba nti no tutambulira wamu ndeke kuba nga nkuleka omusango omukadde ono gwe yawawabira donald john trump kakati okujjukizaako akatono omukyalo ono bamuyita jean carro alina emyaka 79 egy'obukulu ngugaa ntino mu desemba zigenda kubeera 12 agenda kuweza emyaka 8 omukadde omukadde ono ye yagenda mu kooti n'awaabira donald john trump mu mbuga z'amateeka ng'eromukadde ono yategeeza nti wakati w'omwaka gwa 195 ne 1996 nti trump oyo gwe mulaba yankako omukwano yanneekakaatikako ku mpaka nammalirako ejjakirizi omukyalo ono yategeeza kooti nti nasanga trump mu dduuka eritunda engoye nti trump gye lyazze eggulira mukwano gwe akagoye kakati nange nansangayo mu dduuka nti trump bwe yansanga mu dduuka n'ansaba mwambaliremu mu kagoye ka mukwano gwe nti kuba twali twenkana nti era kabakunnyumira kitegeeza ne mukwano gwe kaali kajja kumunyumira nti trump yansaba mwambaliremu nange saagaana omukyalo ono yategeeza kooti nti trump nti ye omukyala bw'amala okukkiriza okumwambaliramu yali tamanyi nti trump ayina kyabaza mbu yali alina kyabaza nti yamugamba nyambalira mukagoye kano kumbe ayagala kuwanula fene kakati omukadde ono yategeeza kooti nti nagenda mu dressing room nsobole okukola trump kye yali aŋŋambye omukadde ono agamba mba naakajjako bwe nti ekiteeteeyi nga nsigazaamu katokokka akomunda essajja simanyi engeri gye lyayingiramu mu dressing nerinvumbagata hmm. infact abadde abikola mu kooti bo nerinvumbagat hmm. nerinyweza agamba nti nagezako olisukuma eri naye nga lyerigenda bonga lizitowaliringa nduli nga ndisukuma ninga asindika e, e, e, enjovu naye ndigamba kakati trump kiki njintwalako ku mbuga enkulu ku bulanga emmengo ndabe kunantawetwa omukyalo n'agamba nagenda okulaba nga sirisobole naye nyongera maaso n'okulisukuma biro byonna no yabitegeezako naye nyongera maaso n'okulisukuma naye nga terisegguka lizitowa liringa magulu kumi omukadde ono agamba sijjukira bulungi lunaku lwennyini trump kino lwe yakintuusaako ekyobuliisa maanyi naye nga gye byaggweranga gye byaggweranga biwedde owulidde nti naye omukyalo ono yategeeza kooti nti bino byonna byaliwo eitha nga 1995 aggwako oba mu 1996 nga yaakatandika omukadde agamba nti no baamukwata omukadde agamba nti trump yamutuusaako obuliisa maanyi nga tajjukira mwaka ayina emyaka 79 naye yategeeza kooti nti bw'aba teyabikola mu 95 ng'aggwako yabikola 96 ng'atandika so kati okuwulira omusango guno okumaza wiikisi nga bbiri nekwafundikiddwa bwe kwafundikiddwa era omusango gwasaliddwa olunaku lwabadde lwajjo naye ng'omusango guno tegunnasalwa munnamateeka w'omukadde ono bamuyita roberta kaplani bwe yali ng'afundikira empaaba ye yajjukiza kkooti nti mu ggwanga erya amerika teri muntu ali waggulu w'amateeka kaabe pulezidenti yamugamba ng'agamba omulamuzi no one not even the president is above the law bwato n'asaba kkooti ereke kuttira trump ku liiso nti olw'okuba yaliko pulezidenti ate era agenda kuddamu okubeera pulezidenti n'agamba no one is above the law wabula ye munnamateeka wa donald john trump mu kufundikira eneewo zaakoye ku lwa trump yasaba kkooti omusango guno egugobe n'agamba nti no bino byonna bipange tebyaliyo nti bayiiya biyiiye munnamateeka wa donald john trump bamuyita joy takopiina joy takopiina yeyabadde awoleza donald john trump mu musango guno kati munnamateeka ono owa donald john trump tamalya mugagga amanyiddwa nga joy takopiina yategeeza kooti nti omukadde ono amanyiddwa nga jeni caro okumanya kisitole yapanze kipange tajjukira na lunaku lutuufu lwagamba nti no donald john trump lweyamwekakaatikako nange emisango bwegiti looyi ono owa donald john trump amanyiddwa nga joyita kopiina yategeeza omulamuzi nti ekikolwa ngaekyo kikutuukako kitya nooba nga ddala tokyajjukira na mwaka nooba nga ddala tokyajjukira na lunaku ogamba otya nti 95 nga gwako oba 96 nga yakatandika bwobanga ddala topanze bipange mukazi gwe omukadde myaka 79 lwaki tojjukira lunaku munamateeka ono agamba nti omuntu omukulu bakutuusaako batya ekikolwa ekyo ekyensonyi bakutuusaako batya ekikolwa ekyo ekyobuliisa maanyi nooba nga olunaku lwekikutuuseeko tosobola kulujjukira jjukira omukyalo ono yagamba nkyogera ku jen carro agamba nti n'ekikolwa kino trump yakimutuusako ng'omwaka gwa 96 gugwako kyenda muetaano nga gwoggwako oba kyenda mukaaga nga gwakatandika kakati munnamateeka wa trump joy takopina yagambye nti omuntu ateeka akasana mwaka kitegeeza n'olunaku talwekakasa akwekabonera akalaga nti ayogera bulimba bwatyo n'asaba omulamuzi nti sinziira ku nsonga ezo omusango ogugobe n'ekirala munnamateeka wa trump era yagambye ekifo omukadde ono kyagamba nti no trump we yamukwatira mu dressing room eyedduuka erisangibwa mu kibuga ekikulu new york so si mu kyalo tosobola kwenyigira mu kikolwa ekyo ne kiggwa bulungi nga tewali n'omu awulidde munnamateeka wa trump yabuuziza omukadde ono ani yawulira nti tewali mwali luddawa nti mu dduuka edduuka liri luddawa nti mu kibuga new york leka kulimba mukyala gwe omuntu akwekakaatikaka atya mu dressing room eyadduuka mu kibuga ekikulu ne wabaawo awulira munnamateeka ono wa donald john trump wano babadde bali mu cross examination kwokya bibuuzo yagambye nti olaba naye muba mu bifo ebiwummulirwamu ng'ategeeza loogi n'ogezaako kkaka omuntu omukwano babawulira mukifo ekiwumulwamu naye mu dduuka ogamba otya nti trump yakukako omukwano newatabaawo n'omu awulira ege mukadde olimba ega ekyo kiboozibooze namukadde wukipanze munamateeka ono yagambye nti n'edduuka lyennyini libaamu abakozi nabo nekutabaako yadde awulira omukadde naga anti twali mu dressing room tikyoga dressing room abakozi baba tebawulira bo tebalaba nga dressing room egenzeemu omukazi ate wagenzeyo n'omusajja okubaako kye bakola ye kaakati mu dressing room omwo kyogamba okuyingirayo tewaaliwo zikamera nga tulinayo yadde kafotegi munnamateeka ono yategeezezza kooti ng'afundikira n'agamba ekyo kisitoole kipange si bituufu n'agamba nti ate kisitoole ekyo omukadde ono jeune caro kye yapanze nti trump simanyi yamukwata kisitole ekyo nakisomako nange mu katabo bakayita law and order svu episode ya 212 aga mwe bajja ekisitole ekyo nti episode eyo omukyala bamukwatira mu dduuka ndi kati basomye ekisitole ekyo nibagala bakiteeke ku agenda ayagala obwa purezidenti munamateeka yafundikidde ng'agamba nti olw'okuba kisitole kiri mu katabo bano kyennyini kyebajjemu ne bakiteeka ku kirayanti wange seba omulamuzi nsabe omusango gwe ogugobe munnamateeka wa trump era yasabye kooti omukyalo ono jeni caro omusango we guba gumumeze aliirire trump olw'okumujweteekako amatu g'embizzi omuliisa seremba jime yaga okumanya e, e, ebintu bipange n'akatabo nsobola okukaleeta omuli kisitoola ekyo omulungi ataddeko enkulu z'amagezi abalamuzi mwenda be bawulidde omusango guno era abalamuzi bano mu kusala omusango guno mu kusala omusango guno abalamuzi bano bategeezezza nti donald john trump waliwo emisango egimusemuvi ne wabaawo n'egimwejjerezeddwa omusango guno nkugambye ntino kooti yaguwuliddwe okumala wiiki 2 era yawulidde abajulizi 1 kati abalamuzi bano omwenda basaze omusango guno mukaaga babadde basajja basatu nga bakyala kati wulira engeri gye basazemu omusango guno ogw'obuliisa maanyi rep oba okukaka omukwano oba okwekakaatika ku mukadde ono ku mpaka oba tugambe guyite okuwanula fenewe nga takkiriza jakafrut ogwo trump bagumwejereza bagumwejereza ogukkaka omukwano ogwo gwo yagwejeredde kakati gwe bamusingisiza gwe gwokka bawaza omukyala ogwo gwo gwamusmv abalamuzi bategezeza nti okusinza ku bujulizi bwe bafunye kituufu trump yayingira mu dressing roomu okusinza ku bujulizi bwe bafunye yagendayo mu dressing room era n'asangayo omukadde ono era baga nti okusinza ku bujulizi bwe bafunye trump yatigaatiga omukadde ono naye kooti yategeezezza nti ate tetwamatidde nti yatuuka n'okumukaka omukwano newankubadde yayingira mu dressing room newankubadde yamutigaatiga naye teyatuuka ku mbuga nkulu wali ku bulange emmengo nantawetwa teyagiyitamu era mu nsala yaabwe bagambye nti ebya ddala obujulizi bulaga nti trump omukyalo newamukabawaza the lady was sexually abused naye obujulizi obwaleeteddwa nti watuuka n'okumukwata bwalujjulungu kati ng'oggyeko trump okumusingisa omusango gw'okkabawaza omukadde nti yamukabawaza ogwo gwobugwamusemuvi the lad was sexual abused ogwamusemuvi naye ogwa repu ne bagumwejereza kati ng'oggyeko ogwo gwamusemuvi ogw'okkabawaza omukadde ono n'ogw'okutattana erinnya ly'omukadde ono era nagwo gwamusemuvi defamation omukadde ono yategeeza kooti nti trump yattattana erinnya lye bwe yategeeza ensi nti byayogera byakiralu nti si bituufu mbw apanze bipange omukadaga nti awe yaleeta ttana erinnya lyange ogwo nagwo gwamuse muvi omukadde yategeezezza kkooti nti okugamba nti byenjogera bya bulimba mbu mpanze bipange nti ndi mulalu abatta ttana erinnya lyange guno gwamuse muvi so ogw'okukabawaza omukyala n'ogw'okutta ttana erinnya lye defamation kooti yagimusingisizza era kati kooti bwegasse omusango gwokka bawaza omukadde ono ogwase trump muvi n'ogwokuttattana erinnya lye nagwo gwamuse muvi neeragira donald john trump aliirire omukadde ono obukadde butaano obwa dola za amerika ensonga lwaki nkugambye nti omukadde agudde mu bintu trump kooti yamulagidde amuliirire obukadde butaano obwa dola za amerika bubeera obuwumbi 18 mu za uganda obukadde 5 obwa dola za amerika bubeera obuwumbi 18 mu obukadde 598 mu emitwalo 53 mu 15 mu za uganda buba obuwumbi 18 emitwalo 5 eh, obukadde 598 emitwalo 53 n'ekitundu jjukira nti guno omusango newankubadde gwasaliddwa donald john trump akyalinayo omusango omulala nakutegeeza ku kaana kawala akazanya firimu ez'obuseegu kasitome daniels mbu yerigomba nako ayina akawaseena gatoyogera ogwo nago gwekyagenda mu maaso saagala gulambulula kuba ebyo obimanyi bino byonna okutuukawo ng'akalulu kanaatera okubaawo jukira donald john trump yakyayinza okukwatira republican party bendera ako mu byobufuzi bakayita akasa ali esebo omuyimbi wange erinda hani kwali yesetanga steven ku bfos mutumiddeko nnyo nasaz monica danka hmm. ni kumasane mutumiddeko nnyo mamafe natete yesebo sebo nzika bwa event sijja kube mumeraka nnyo ikale mukwano webale nnyo okuba nti notadeka enkulu z'amagezi wele n'okunteeka munange kasimu hallo owai wanje <laughs> kabwaitajja kufiirako ofiisi tanfiirako ogamba otya munywani sirina tabu ogamba otya bakikakasa sebakyejenjala enkembi yadduka ekibabu zaabike <laughs> honarebo tubi rubaga sawusi honarebo tubi rubaga sawusi sebo insha allah amiina kakati sebo bangi batuze oganye bagamba tebasobola tetusobola naye katonda bwagamba nti ye teryagamba nedda aha kakati biri abiri mukago manya kamege njovu kaba katono <laughs> eee eh. <laughs> kati ono uulida kati katona uulide kao katona ya gami nti ye katona ya kiliza era ya nsindi senu nulaba ntuberu waga sausu kubanga eee eh. balu ndenga babo na abona oo oh -oh. kukuvirdala kuchamuzi walindo ozo jukila bulunji nya wantu wao eee eh. kakasana eno hiyo is also a kanga tide mp oh sora kuogira mm kakati katusindike yoba chikakase ayogire ayogere wete oluzungu wali <laughs> okitegeera so mu nsonga eyo buganda bwange nja kwebaza yesebo ti otukwata bulungi yesebo gwe mu bapurezenta bonna mu uganda yonna abatalina nnugu era nsaba mukama katonda kutuwangaalize amiina ate mbadde nkusaba obeeko n'ekifo kyeweesimba katlisi bbiri abiri mu mukaaga oba mujjeyo tuyingire tuyingire you know Parliamenti nga ddala okizoganyiza ddala bulungi lwaki tomugjayo? Nyingire Parliamenti bagambe Parliamenti erimu bakikakase n'erubwama. Ayayayayaya onowulira. Njala ekimbya. Njala ekimbya dduka ekibabuza abike. Eee. No retreat e <laughs> no surrender. Eh? No retreat no surrender. Naye bannanga ebitabo bino. Eee. awo ah, nebaliza maama maama nabulya. Eee. Ne muzeeyi Ssettimba okusomesa. Beebale. bebale kusomesa kubanga bangi bazaala ne baleka bulesi awo kituufu naye bwoba osobola okwogera ku luzungu sentensi tano sentensi tano nga tulimu kya luganda kyotabisemu nga netiwaka tebuze nga netiwaka tebuze nga netiwaka netiwaka omanya at least yoavthe ordinary waliwo omubaka omu esebo eh, yali ku dibeti ku tv mm. nagamba eh, president museveni is like this kisineke kimugoya it bates from both employees <laughs> ngomanya oluzungu lubuze <laughs> omanyi otuuka awo ku luzungu eh. abamu batandika okunanaagira kino kimanye eh. mu paliamenti si luzungu lwe luteesa naye gwomanyi kwenkana ki manyi kwenkana ki at least olaba newe luba lukulemye okwogera for example eno lubaga sawusi eh. nga oluzungu lwemye okuvaayo ng'oyogera ku nalukolongo kyano eno uh-huh. at least gamba nalukolongo kyano yino disturbing people uh, around in Narukolongo, Lubaka South. Uh -huh. I, you understand? Yeah? I understand. <laughs> oh, Ogama Narukolongo, Ogama Narukolongo, Chi? Narukolongo Channel. Uh huh. Lubaka uh, people. Uh -huh. Eh. you know, the problem that is in Narukolongo uh, is Rubaga. Well, actually, is the, in Rubaga in general, <laughs> is that Narukolongo channel uh, that uh, perplex people there. Eh. get them when you know. Luolina wa ato onoyogira utaliru luo <laughs> Olizungu sobe la lulina Kakati nizikiriza sebo mbuza wa kukatati wakamu kute Oye tuli msawa za, za, za mulongote Eo eh, ya za mulongote Abakulu, abakulu, abakulu baze ona lebo mu biruje mu sikajambo naba uliza mwena eh zeba chikaka seduke chibabu mp2 baga sauti ikale bela bulunji wewe ulikuwa lango tareka inkluza majaze ba chikaka se kwa kansala yafuna bululu satu kati ya jakubwa mp ataga amba jakubwa wangula yafuna bululu satu m yana hmm, ya a <laughs> ah, ndo mtyala eba mu buza buza naye kenyine teyeronda yeerabira mbu bamugamba bwolaba ambulera tiikinga kati natiikinga ateaga eseewadde kale tujja kubeera nga tutandikao olunaku olwenkyamubere bulungi madaba tukiwunzise tukigadde